находитесь на канале Кубик Юрика. Это четвертый выпуск. Сегодня я вам покажу новый транспорт. Это обычная железная труба. Ничего такого, никакой магии, никаких веревочек. Можете вы, наверное, проехаться на самокате, можете на велосипеде, а можете ли вот так проехаться, повернуться, может быть, развернуться? Или, или может быть просто ехать задом? Скорее нет. А я могу. Спасибо.